tres dies que anaves amb aquest botó a la butxaca? Sí, filla meva, sí. Tres dies amb les seves nits. La meva dona és així, ja ho saps. El primer dia li vaig dir que m'havia caigut un botó, el segon dia li vaig dir que me'l cosís, el tercer dia, silenci, muts, i a la gàbia fem veure que no ens adonem de res. Ets massa bon home. Ja em coneixes. Em coneixes d'abans que em conegués la meva dona. de de verdite, Cuando jugaban de galería a cuando quan fèiem volejar l'estel, quién sabía de ir. Cayó muchas cosas pero una oferta nada En fin, de unos en guarda un ya está fe. No en parlem més. Saps? Avui ya em pensaba que no vendrías. ¿Qué te ha pasado? a pintar la bodega. Ya convenía, saps? Feia que no había tocada. I amb papel papel tan descolorit, ni las estampas feien goig. ni els ciris lluïen. Mm. Però... Ja sé que anaves a dir... El pintor és amic i ve a treballar quan acaba el jornal. A mi em va de primera, perquè puc tenir la botiga oberta i despatxar com de costum mentre duren les reformes. Ell ve cap al tard i jo l'ajudo a portar els paquets d'una banda a l'altra, tot el que li fa nosa, saps? Té, ja està. Ja veus, si costa poc. No m'agrada dir mal de ningú, ni voldria que et pensessis que tiro aigua al meu molí, però tanmateix... Tu sí que ets una dona de totes prendes. Què hi farem? M'estimaves a mi i et vas casar amb una altra. Però no es pot dir que hàgim perdut el temps. Hem recuperat tot el que hem pogut, eh? Tot i que sembles natural, em sembla que dissimules alguna cosa. Trobo estrany, això del botó em sembla que te'n passa alguna i no goses a dir-m'ho. Fa tres dies que tinc serenata a casa. La noia vol sortir sense que la seva mare li pregunti de on ve quan torna. El noi defensa sa germana. Jo també. S'ha de donar llibertat als joves. I la meva dona va tenir un atac de nervis. I un moment es va pensar que m'anava a pegar. Fa tres dies que tinc coragra. Si et sembla que puc estar com unes castanyoles, em fas posar el cor trist. Jo que només voldria la teva felicitat. Que tots els meus sacrificis han estat... 25 anys, Florentina. 25 anys de disputes i baralles. Sort que els fills m'han sortit bons i que estan molt de mi. Es veu que tiren al seu pare i que veuen la bondat on és. Aquestes hores? Deu ser la minyona nova. Des de les 3 que l'espero. Sí que filla. Ai. Qui era? Un bromista. Ja has pres bons informes d'aquesta noia? Ja saps que les coses s'han de fer ben fetes. És una noia de 18 anys. Ve de Valgorina. A la primera falta, jo t'ho dic sempre, al carrer. Mira, jo abans amb els dependents. Només n'hi ha un que m'hagi sortit de bona mena. El mosso, el francisquet. No voler, no voler arribar aquí els divendres i trobar-te amoïnada per culpa de la minyona. A més a més, tu necessites tenir el cap clar per a poder donar les teves lliçons. I una persona seriosa, de tota confiança, que et serveixi lleialment. Una noia de 18 anys? Mm. Em sembla massa jove. No et fixis en els anys. Jo, quan tenia 18 anys, ja era com sóc. I en canvi hi ha persones <laughs> que a la nostra edat són ben boges. L'edat no vol dir res. Mm, ja veurem què em diràs d'aquí una temporada. Deixat d'històries, com la Filomena, no trobaràs ningú. Mm.